В Продолжение казахстанской шахте мы с одного участка. Я не знаю, как они отчитываются о освоенных деньгах, которые кредиты они берут. Ну, так, чтобы повально видно было, что они чего-то набрали, оборудование или много инструмента, чтобы у людей в руках что-то было, а не одними руками работать. Такого нету. Моя травма как раз показательный случай. Получил в глаз удар, ну, так называемый установочный пистолет. Ну вот людям понятно, что. Угу. Дело в том, какой он был. Он был, то есть заранее в копте... В общем, их тогда не хватало, не было. Он был покупной, он был стандартного производства, но дело в том, что так как их не хватало, а он потек, у него там сальник имеется, его просто в открытом, вообще там забирающее положение такое. И если подать давление, ничего не будет, просто шланг напрягется. А он был именно в открытом положении обварен, и когда я подал давление, меня ударило как раз этим пистолетом. Дело в том, что если бы он был на месте и нормальный, я бы Ранен. до сих пор был бы здоров. А так я наполовину зрения свое, в принципе, даже больше, чем правый глаз не видит. Ну, практически совсем, ну и на левом ниже тоже норм. А было 100%. Татарстанская шахта в прошлом месяце премии вообще нет. Именно на второстепенных участках. Добычники, которые добычу не дали, они получили свою премию, а второстепенные участки 0 по нулям.